A terapêutica. Como terapêutica, podemos sugerir o um alinhamento dos níveis conscienciais através da apometria, a desobsessão, a terapia de vida passada, os florais e microorganizadores florais, todos com excelentes resultados, e ainda temos recomendação de integrar várias terapias que, se utilizadas conjuntamente, de forma equilibrada e inteligente, podem produzir verdadeiros milagres. Queremos abrir um parágrafo especial para o aconselhamento, orientação e conscientização da criatura, que sem as avaliações e mudanças de rumos, dificilmente fica definitivamente curada, pois, como todos sabem, no mais das vezes, a doença é uma consequência das atitudes erradas, vícios lesivos à saúde, hábitos inferiores e pensamentos tumultuados. Essas desarmonias, cujas causas devem ser levadas ao conhecimento das criaturas em tratamento, inclusive conscientizando-se sobre as leis cósmicas que conduzem o processo evolutivo e que não podem ser violadas sem dolorosas consequências. Deve haver o esforço honesto e sincero de contribuição do próprio doente na mudança de hábitos, evitando a conduta desarmônica, sentimentos distorcidos, pensamentos inferiores, atitudes inadequadas vícios desagregadores. O paciente deve, acima de tudo, ser lembrado do que recomenda o Evangelho. Buscai primeiro o reino dos céus, e o resto lhe será dado por acréscimo. A chave de seu equilíbrio repousa na sintonia com a realidade espiritual superior. Para finalizar, queremos convidar os companheiros a pesquisar, estimulando-os ao estudo e experimentação visando aprimorar o que já conhecemos e descobrimos não tendo a pretensão de saber tudo e até podendo estar errados, queremos colaborar de forma sincera com as técnicas e recursos que descobrimos e utilizamos, oferecendo-os aos demais companheiros de caminhada espiritual. Muito obrigado.